Тахтал, глава историк координатор проекта, и Дмитрий Пилипець, глава Харьковского областного объединения «Просвіта». Прошу вас, начинайте. Доброго дня. Сьогодні в вашій увазі ми хотіли презентувати напрацювання Харківської громадської та економічної групи щодо виконання закону по декомунізації вулиць е, міст України, ну, зокрема Харкова. Е, по-перше, для чого створена була Харківська економічна громадська самогрупа? Як ми знаємо, є е, робоча група Харківської міської ради з цього питання. Так, До її складу входять е, здебільшого це чиновники, е, залежні люди від міської влади. І, як ми знаємо, вони напрацювали проєкт змін на виконання цього закону. До складу цих змін входить 163 перелік, як виконано вулиць міста Харкова. На нашу думку, на думку експертів громадських, е, цей перелік є вичерпним і тому було прийнято рішення е, зібрати громадських експертів, е, зробити свій аналіз вулиць міста Харкова. І відповідно запропонувати його громаді, і в подальшому відповідно запропонувати і офіційній робочій групі Харківської міської ради, для того, щоб ці, цей перелік їхній був збільшений. І, зокрема, Е, наша кількість це 281 кунів, які потребують зміни в місті Харкова. Це і вулиці, і проспекти, і парки, і сквери. Е, Серед кількості пропонованих змін це також 5 парків скверів, 5 е, станцій метро і 8 районів міста Харкова. Ці фактично напрацьовані матеріали вже будуть з наступного тижня передані до міської ради. Е, для того, щоб вона проаналізувала його. Ми плануємо брати активну участь е, безпосередньо у засіданнях підгруп робочих е, робочих групах по декомунізації, для того, щоб наші пропозиції були максимально враховані і втілені в життя вже на сесії міської ради, яка швидше за все відбудеться восени і де вже будуть перейменовуватися вулиці Харкова. Марія Сергій. Э, да, несмотря на то, что наша группа является общественной инициативой, наш э, список переименований, проект наших переименований составлен максимально профессионально, потому что ядром нашей группы рабочей являются э, профессиональные историки, в частности специалисты по топонимике, такие как Мария Токтаулова. Вот. Мы э, э, уже третий месяц как функционирует наш интернет-проект. Сначала мы создали страницу в Фейсбуке, на которую сегодняшний день ну, создали общество в Фейсбуке, да, в котором на сегодняшний день э, участников более 900. А также мы запустили онлайн-проект, с помощью которого каждый желающий харьковчанин мог подать свои э, предложения по поводу переименования той или иной улицы или прочих объектов улично-дорожной сети города Харькова. Вот, на сегодняшний день нам пришло более 700 предложений, которые мы, э, с учетом, естественно, тех правил, законов топонимики, и также законодательство украинского, которое э, регулирует процесс переименования объектов улично-дорожной сети и прочих объектов. Вот, мы их максимально учли, постарались их максимально учесть, то есть таким образом наш проект, который мы презентуем, он составлен не просто э, группой экспертов, да, а в том числе с учетом предложений жителей нашего города. Вот. Но я бы в свою очередь хотела сказать о принципах, которые мы э, исповедуем, формируя уже обновленное э, топонимическое лицо города Харькова. Э, Перш за все, перейду на українську мову. Е, перш за все, треба врахувати, на наш погляд, треба врахувати історично самобутні е, назви, які е, склалися в місті Харкові. Багато що за радянських часів було просто вимито з мапи Харкова, багато автентичних назв, і ми наголошуємо на тому, що їх необхідно повернути. Проте Е, ми робимо це також з огляду на те, що не слід повертати відверто імперські міти, тобто позбавити Харків від е, імен царів і таке інше. Тобто ці назви ми не розглядаємо. Крім того, е, Зникли деякі об'єкти, які вели до певних вулиць. Наприклад, це вулиця Басейна. Басейну давно нема, сьогодні це вулиця Петровського, тому ми пропонуємо назвати її Анни Ярославівні. Е, чому так? Тому що е, вона формує прилеглий топонімічний ансамбль разом з площею Ярослава Мудрого та юридичною академією, е, яка якраз виводить на цю вулицю. До іншого також хотілося б додати, що ми враховуємо ті топонімічні ансамблі, які вже складені, е, склалися в місті Харкові. Тобто це не просто заміна одного на інше, а це дійсно аналіз е, е, тих вулиць, нас тих вулиць, які вже існують, і максимально ми намагалися врахувати ці фактори. Е, тому, на перший погляд, можливо, список, який буде презентований, викличе певні е, там суперечності, чому саме це чи інше прізвище, цей чи інший символ там відображений, але в поясненнях відразу стане зрозуміло, що це є певний топонімічний е, ансамбль, і ці назви дійсно вписуються. Е, також хотілося б додати, що ми віддавали перевагу в першу чергу, якщо ми говоримо про імена людей, в першу чергу саме харківцям, харків'янам, видатним харків'янам, які були деякі прізвища, е, просто е, не використовувалися та панівці, які такі, наприклад, як Дмитро Іванович Багалій, досі не має увічнення в харківській топоніміці, та також більш забуті імена, які за радянських часів зовсім ніяк не згадувалися. Е, також е, в виборі назви вулиць ми орієнтувалися на об'єкти, які знаходяться на цій вулиці. В першу чергу це проспект Леніна, який, на нашу думку, має стати проспектом науки, оскільки там зосереджено багато. Е, навчальних закладів, наукових установ, крім того, що станція метро наукова буде органічним орієнтиром на цьому проспекті. Е, також враховувалися враховувалися рельєф та природна місцевість. Наприклад, е, вулицю е, Тимурівців ми пропонуємо назвати. Стадницькою да, на честь Яруги, яка речі не на честь, а як орієнтир, да, яр, який там Стадницький яр. Е, ось отакі основні е, критерії е, нашого відбору. Крім того, додам, що пропозиції з іменами живих людей ми, звичайно, не враховуємо. Це суперечить законодавству України. Також існує таке положення Харківської міської ради про топонімічну комісію, де, зокрема, сказано, що після смерті людини має пройти 10 років, перш ніж її ми можемо увічнити в топоніміці. Тому сьогодні гостро стоїть питання саме вшанування вшанування пам'яті і воїнам воїнам АТО, і небесної героїв Небесної Сотні. Це от суперечить цьому положенню. Тому пішли ми компромісним шляхом і узагальнили. Наприклад, наша пропозиція це е, площу Рудніва, яка історично має назву Михайлівська, але все ж таки ми пропонуємо її на е, Небесної Сотні перейменувати. Також е, враховуємо і генерала Кульчицького також є серед наших пропозицій. Е, оце основні критерії, за якими ми е, працюємо сьогодні, і е, сформували вже майже сформували наш перелік. Ну, Якщо є додати, можна додати. Значить, з приводу увічнення да, на топонімічній мапі Героїв Небесної Сотні та Героїв війни на Донбасі сьогоднішньої. Це є пряма рекомендація Українського інституту національної пам'яті, до речі, до якого ми зверталися за експертною оцінкою про те, які саме вулиці, які саме об'єкти в Харкові треба переіменувати. І значить, рекомендації Інституту національного пам'яті співпали з тими рекомендаціями, які ми попередньо наробили значить, і вони значно ширші за ті пропозиції чи за ті положення, які на сьогоднішній день ну, стало відомо через ЗМІ, е, висуває саме комісія при Харківській міській раді. Тому деякі, деякі, деякі назви вони пропустили. Е, щодо принципів також формування, Марія не назвала ще один принцип, дуже важливий, який ми е, використовуємо при формуванні нашого проєкту, це також ми намагаємося, щоб на мапі міста Харкова з'явилися вулиці, які відображають назви тих історичних е, районів, які відомі всім харків'янам. Ну, Наприклад, у нас є Салтівка, і лише е, ну, можна сказати, лише Салтівка, да? відображено в назві Салтівського шосе, район Салтівка у нас, так би мовити, відображений. Тому ми також пропонуємо, щоб вулиця Володарського на Холодній Горі повернула свою історичну назву Холодногорська. І відповідно вулиця Дніпропетровська, яка є центральною вулицею Лисої гори стала Лисогірською. Також, що у нас там? Вулиця Якіра, да, центральна вулиця е, історичного району Тюринка, повертає назву Тюринська, ну і так далі. Тобто цей принцип ми також використовували і намагалися наш список е, антропонімами, тобто об'єктами, названими на честь людей, е, занадто не обтяжувати, як це було прийнято за часів радянської влади. Будь ласка, а що ви пропонуєте робити з назвами вулиць, які носять ім'я або визначних людей, або людей, які достатньо е, серйозно і багато працювали на Харків, але вони в той же час були е, діячами комуністичної партії, я маю на увазі там Гагарін, е, Масельський і тому подібне. Ну, Вагаріна навряд чи можна назвати діячем партії, да? це зовсім інше. Ні, ну члени це одне. У даному випадку ми спираємося на норми законодавства, де чітко вказано, що це мають бути секретарі вище від районних комітетів, да, тобто Гагарін ніколи не займав подібних посад. Те, що стосується Масельського, він має зірку Героя України, незважаючи на те, що е, був е, свого часу секретарем Валківського е, райкому партії, е, але на наш погляд. Ця, е, ця, це прізвище залишиться в назві метрополітену з огляду на те, що все ж таки перед Україною має певні заслуги, за які отримав ту саму е, зірку. Е, ще з приводу хотілося б сразу сказати діячів. Військових діячів, які брали участь у вигнанні нацистів з України, в законі теж чітко прописано, що вони мають залишитися. Але нам відомо, що певні міст, інші міста е, України пішли е, ширшим шляхом да, і е, позбавляють своє топонімі, свій топонімічний простір, таких імен, як Жуков, ну і інші. Наразі в нас ця ініціатива не знайшла відгуків, скажімо так, серед влади в першу чергу. Серед громадськості так, але не серед владних структур серед громадськості немає єдиної точки зору на цю проблему просто, тому ми її якби не І всередині топонімічної групи також. Тобто, ми схиляємося про те, що назви пов'язані з Героями Другої світової війни. Це моя особиста думка. Вони все-таки мають бути присутні на мапі Харкова. Скажіть, будь ласка, така вулиця, як Командар Макорка, Командар Мобаревича. Ні, це ті люди, які брали участь у встановленні радянської влади і вже до війни навіть не дожили. Це репресовані 30-ті роки, тому е, тут е, чітко вони підпадають під норму закону, тому е, ми пропозиції, шукаємо пропозиції? звичайно. Так, якщо е, е, зважаючи на те, що вже на, на північній Салтівці є вулиця Наталії Ужвій, ми пропонуємо зробити такий собі е, Режисерсько-театральний е, акторський топонімічний ансамбль, додати туди вулиці для е, командарма е, Корка вулицю е, імені Леоніда Бикова, режисера, а для командарма Беревича Параджанова. Отака наша пропозиція. Харьковский кризисный инфоцентр Ирина Красилева. А, Вы подробно рассказывали о переименовании улиц. А То, что касается станции метро, можно подробнее? Да, конечно, можно об этом подробнее. Безусловно, на наш взгляд, э, станция метро, уже вы, по-моему, П'ять станцій метрополітену пропонується до перейменування. Це метробудівників імені- імені Ващенка пропонується просто на метробудівників. як вона колись була. Так, е, площа повстання, пролетарська, радянська і радянську армію. Радянську армію пропонується на армійську. Так, е, Радянська теж викликала багато дискусій на нашій нашій інтернет-спільноті. Е, з точки зору законів топоніміки, вона має бути площою Конституції, тобто станція метро площа Конституції. Метро як жоден інший об'єкт має орієнтувати людей, які з підземки виходять на вулиці і мають розуміти, де вони опинилися. Е, хоча е, є пропозиції назвати е, Покровською від собору, так, до якого вона в принципі теж посередковано виводить. Тобто там точаться у нас ще такі дискусії, але з точки зору все ж таки законів топоніміки, які, якими не можна нехтувати в таких речах, все ж таки вона має бути площею Конституції. Щодо станції метро Плорет Бералтарська, також ми запропонували стан перейменувати на зелений гай е, і площу повстання. Ну скажімо, це більш в перспективі, да, вже в перспективі, тому що площа повстання як така, вона не підпадає під дію закону, тому що це повстання 1905 року, не більшовиське, тобто ну більшовики не мали до нього відношення. В разі, якщо буде змінено цей топонім площа повстання на історичну кінну площу, то є сенс тоді і також змінювати е, назву станції метро. А робити це окремо ну немає. сенсу, треба в вот такой вопрос. Что по поводу антуража станции метрополитена, поскольку на советской армии, например, находятся элементы советской символики, и если будет меняться название, то их, похоже, тоже будет, будет будут менять. И второй вопрос по поводу станции Пролетарска. А какое отношение название Пролетарская Зеленая марь, да. Вот, э, в принципе, к коммунистическому режиму. Спасибо. А, можно дополнение, извините, пожалуйста? Просто э, еще какая мотивация зеленой марь пролетарская? По поводу советской армии. Скажем, символика, которая присутствует в оформлении данной станции метро, она не столько советская, сколько армейская. Если, в принципе, здесь, конечно, ситуация двояка. С одной стороны, закон прямо предписывает, прямо предписывает да, то есть э, запрещает использовать в оформлении различных объектов инфраструктуры эти конечные звезды. С другой стороны, звезды, которые э, находятся на станции метро э, Советской Армии, это не звезды советского герба, это звезды с армейских, с армейских погон, да, знаки различия, которые и в современной украинской армии также используются. Вот. Поэтому вопрос, конечно, здесь дискуссионный. А что касается станции Пролетарская, по поводу э, того, попадает ли она под закон. Согласно рекомендациям института, Украинского института национальной памяти, станции, ну, пролетарские названия попадают под закон, потому что э, само слово пролетариат, да, пролетарский, такое обозначение рабочего класса, это чисто марксистская терминология, которая использовалась большевиками в своей Э, пропаганде политической. И, ну, соответственно, это является, это слово, сам термин, да, он уже замылен, фактически стал одним из символов э, советского режима. По поводу, почему зеленый гай? Дело в том, что э, возле, возле станции метро Пролетарская как раз находится, как это называется, сквер, да? Сквер с одноименным названием. То есть довольно-таки известный в городе. Поэтому, соответственно, метро должно ориентировать. Именно поэтому именно такие названия были выбраны. По району. По району. А, да, да. С приводу района. Да, про район. Е, з приводу районів хотілося б відзначити, що Харківська топонімічна група наголошує на перейменуванні і Московського району також, який не війшов в офіціальний перелік Харківської міської ради. Хочу одразу пояснити нашу позицію. Оскільки е, Московський район, на відміну від Московського проспекту, е, це суто ідеологічна назва. Московський проспект це назва історична від Старомосковської вулиці. Він поступово формувався з трьох окремих е, вулиць Корсиковської та Уїзного на той час Чугуївського. Московського шосе об'єднали і е, повернули, як би мовити, зберегли історичну назву Московська е, вулиця, Московський проспект. Тепер те, що стосується району Московського, е, в 1938 році було в Харкові створено два райони Сталінський і Кагановичський. На хвилі Десталінізації в 57-му році було замінено Кагановичський на Київський, а в 61-му Сталінський на Московський, тобто дві столиці е, Радянського Союзу і Радянської України, верніше двох лідерів Радянського Союзу і Радянської України замінили на дві столиці Радянської України і вже тепер Радянського Союзу. Тобто назва ця штучна і жодного відношення до якихось історичних витоків вона не має. З приводу інших назв так на е, також наша топонімічна група група е, отримує дуже багато е, різноманітних пропозицій. Е, фактично сформувалися ніби три напрямки, за якими можна розглядати, формувати нові назви районів. Це повернення історичних назв, але треба зауважити на те, що місто значно розширилося, історичні райони вони значно менші за е, розмірами, ніж ті адміністративні, які ми сьогодні маємо. Тому е, точаться суперечності, наскільки доречно там повертати петенсько журавлівський чи Івано-Лосогірський чи інші райони. Е, тому це перший такий напрямок. Другий напрямок це за напрямами частин світу, тобто захід, схід, південь, північ. Є ще і пропозиції пронумерувати просто райони. Е, але е, у нас, принаймні в Україні, немає традиції ні нумерації вулиць, ані нумерації районів. Все ж таки прийнято е, підбирати їм певні назви. Ну, ось що в нас вийшло після довгих обговорень і. Е, дискусій цього приводу. Дзержинський так, пропонується на Павлопільський район, Жовтневий, е, на Новобоварський, а також є ще думка з приводу Квітницького Квітницького або Гончарівського району. Далі Комінтернівський, Балашовський, Ленінський, Холодногірський або Лисогірський, Орджоникідзівський, Раганський, Фрунзенський, Немишлянський. А от Червонозаводський район е, також є думка, що треба повернути Петинсько-Журавлівський або ж, якщо одним словом, це індустріальний район. На наш погляд, все ж таки краще було б обмежитися одним якимось е, словом без е, ну, там, не- нескладне, нескладну назву брати е, для районів. Ось така у нас ситуація справ склалася з назвами районів. Ще питання, будь ласка. Да, пожалуйста. А, Скажите, пожалуйста, как будут э, решаться вот такие спорные названия? Вот Буквально сейчас <laughs> мы разговаривали по поводу пролетарской и зеленого гая. Вот все равно этот вопрос остается. И а, он останется и среди жителей. Вот будет ли какой-то конкурс или анкетирование, что, ну, во що це вольється в итоге? Ну, з нашого боку, ми можемо запропонувати запропонувати той ресурс, який в нашому розпорядженні. Це інтернет-спільнота, де ви там пропозиції лунаєте, таке інше. Е, Якщо ж вже обирати, так би мовити, ну, залучаючи до цього широку громадськість і жителів міста, то це вже мабуть якась політика міської влади. Вони обіцяють підкреслю, лише обіцяють якісь громадські слухання і залучення громадськості, але на по факту цього нема жодних кроків в цьому напрямку зроблено поки що не було. В принципі, є е, топонімістами розроблена ціла е, схема критерії вибору назв за певними там ознаками, і е, це така досить велика анкета. Навряд чи вона може бути застосована для городян, просто тому що там досить складно розбиратися в тій назві, але серед фахівців, мабуть, таку фахівців наших чи міської ради групи тієї, яка працює над цим, треба застосувати, якщо будуть такі дуже спірні назви. Тому наш ресурс це інтернет, е, де можна висловити свої побажання і таке інше. Не обов'язково будучи членом Фейсбук-спільноти нашої, це загальний інтернетівський список. Если городской совет будет, э, ну, мягко говоря, спускать на тормоза этот процесс, как вы будете реагировать? Перше, все ж таки є закон, то тобто вони зобов'язані виконувати норму закону. Будемо наполягати ще на етапі підготовки проєкту рішення міської ради, щоб там максимально були включені наші пропозиції і розширений їх список. Вони ну, 163 там початку до нашої кількості. Якщо не вдасться, ну, відповідно мають бути якісь громадські тиски, все і таке інше на, на етапі до того, як буде голосування міської ради з цього приводу. А далі є норма закону, тобто є три місяці на те, щоб міський голова Харківський своїм рішенням виконав все ж таки норму закону щодо перейменування якщо не допрацює міська, міська рада, а далі дається три місяці е, голові обласної державної адміністрації, тобто будемо звертатися до нього. Я є членом також обласної робочої групи по декомунізації, тобто будемо вирішувати питання на обласному рівні. Скажіть, будь ласка, от є у вас пропозиції щодо вулиць тракторбудівників чи вулиць Шаронінців, а також е, вулиць 50-річчя СРСР і 50-річчя ВТСР? приводу робітничих всіх нас, тракторбудівників і так далі. Пропозицій в нас немає і бути не може, тому що ці назви під норму е, під дію закону жодним чином не підпадають. В нашому списку є виключно назви пов'язані з учасниками встановлення радянської влади в Україні ну, в 17-22 роках, скажімо так, назви пов'язані з е, державними да, діячами. Радянського Союзу. Причому більшість цих назв це якраз от е, дічі 20-30-х років, тобто часів громадянської війни, часів часів сталінських, часів, ну чому так сформувалася така топонімічна карта у нас е, в місті, може Марія більш е, фахово сказати. І плюс назви, які пов'язані з діяльністю комуністичної партії, тобто з партією, там більшовицькі назви, там назви пов'язані з комсомолом, піонерією і так далі. І таких назв назбиралося 280. Ті назви, які увічнюють, е, скажімо так, робітничі професії і так далі, що теж використовувалося в радянській пропаганді, але на сьогоднішній день е, ці цінності насправді не є застарілими і все одно є актуальними, ми не можемо пропонувати змінювати ці назви. Вони залишаються. Що стосується гвардійшів шаронівців, це ж е, знов таки закон чітко каже, і наша позиція нашої групи це назва пов'язана з визволенням Харкова, з героїкою Другої світової війни. І тому ці назви теж ми змінювати не пропонуємо і пропонувати не будемо. Так, а, про ці проспекти 50 на 50, це теж у нас два таких наряду з проспектом Леніна е, рекордсмени по кількості пропозицій, по кількості суперечок з приводу того, які мають бути все-таки назви запропоновані на цій е, магістральній все ж таки вулиці міста, одні з найбільших вулиць міста. Так от, ну, ми зупинилися на варіантах, значить, щоб, е, незважаючи на те, що назви 50-річчя ВЛКСМ і 50-річчя СРСР, вони дуже недолухі з точки зору топоніміки, але в пам'ять ну, свідомості харків'ян. Оце перехрестя 50 на 50, воно в принципі прижилося. Значить, Ми пропонуємо альтернативну, альтернативні назви. Значить, проспект 50-річчя СРСР на проспект Соборності і проспект 50-річчя ВЛКСМ на проспект Єдності. Тобто, щоб ці е, два вулиці стали е, орієнтирами, точніше, пропагували ті цінності соборності єдності українського народу і українських земель на сьогоднішній день. Плюс е, на перехресті фактично ну, абревіатура ЄС може вирисуватися, значить, тому що перші літери цих слов це Є і С. Так що ось така у нас топонімічна, топонімічний такий дует. І ще хотілося б додати, що Харків, на жаль, е, незважаючи на те, що в переважній більшості українських міст є е, вулиця, майдан чи якийсь інший топонім зі словом незалежність. Харків цього позбавлений. Взагалі у нас кризова ситуація, на мій погляд, з символічними е, назвами, які саме пропагують, несуть е, цінності сьогоднішньої України. Це лише площа Конституції та Майдан е, Свободи. Більше таких символічних назв не вдалося віднайти, тому ми також пропонуємо розбавити, більше додати та, такі символічні назви на допомогу Харкова. Ось. Чи подаємо, будь ласка. Еще один вопрос у меня <laughs> скажите. Вот площадь, которая э, Роза Люксембург, там где символ слева дальше. Вот э, какое сейчас название? Э, площадь Павловская. Такое название с 2013. Ну, расскажите. Значит, дело в том, что Павловская площадь – это, скажем так, историческое название, которое было при, принято в народе, так так сказать, она официально всегда называлась торговая. То есть если посмотреть карты, официальные списки улиц э, до революционного Харькова, вы там не найдете Платовской площади. Иногда на туристических уже, на туристических, туристических путевниках и на открытках, да, там встречается это название Павловска. Э, сегодня Роза Люксембург уже по факту нет. Осталась площадь, площадь Пролетарская. Вот в том символе, о котором вы говорите, демонтированном, это площадь Пролетарская. Ее историческое название названия Рыбная и Сергеевская, в честь э, Кокошкина э, Сергея, харьковского губернатора. Э, значит, но, опять-таки, возвращаясь к своей ремарке о том, что мы не хотели бы возвращать открыто такие откровенно имперские топонимы на карту Харькова, мы считаем, что вот как раз здесь необходимо учесть независимость, дать этой площади название Майданной Залежности. Хоча з іншого боку вона трохи порушує тоді той історичний ансамбль, тобто Павлівську вже ж перейменували на історичну. Ось, але є інша площа, Конституція, яка теж знаходиться ну, в від- відносній близькості до топоніму площі Незалежності. Ось так. Ты перечислил какие еще названия, да? Пожалуйста. Еще такой вопрос. Э, Будут ли, э, есть ли предложения э, от, скажем так, э, громады, да, внести, возможно ли это вносить в э, название улиц иностранные какие-то элементы, например, ну, улица Ньютона, да, он толком никакого отношения к Украине вообще не имел, но такая там улица есть. А есть ли такие вот предпочтения на данный момент, вот на сайте, э, вы за это наблюдаете? Шекспира. Шекспира ну, и а И возможно ли это с точки зрения безусловно, нет таких ограничений, которые вы говорили, что мы должны ограничиться украинцами, вы ну, исключительно, или там харьковчанами, или еще что-то. Безусловно, это возможно, и мы уже видим такие примеры, вот здесь они озвучены. Но у нас есть такое, вернее, э, со стороны громады было такое предложение на ХТЗ проспект Кассиора, да, если я не ошибаюсь, назвать э, Оруэлла. Э, вот такое предложение, да, писателя. <laughs> Я думаю, что района смогут нормально произносить. Да, ну, это уже вопрос там, в общем, такие убедительные аргументы звучали по этому поводу. Э, вот, то есть, ну, еще, конечно же, тиражируемое э, в интернете э, предложение по поводу проспекта Ленина, да, Джона Леннона. А вот она э, тоже, так сказать, ряд... Э, ну, Некоторые поддерживают, очень так живо поддерживают именно такое переименование проспекта. Но на наш взгляд, э, конечно, ну, нужно абстрагироваться от прежних названий, да, то есть это пошло по созвучию Лена, Ленин, вот, мы идем другим <laughs> путем, скажем так, да. Я, кстати, предложение назвать ее проспект Лондау, а дело, а, да, именно это тоже имеет место. Дело в том, что очень много предложений э, Ландау, Курбаса, Кулеша, других известных э, харьковцев и украинцев, но э, вас опередили вас опередили, и на присоединенных территориях в 2012 году э, все эти э, имена, известные имена, уже увечны. То есть, к сожалению, э, центр Харькова, символическое пространство центральной части города уже лишено возможности носить имена таких известных людей, которые прославляли Харьков в мире. Вот, к сожалению, навряд ли городские власти сегодня пойдут на смену названий для того, чтобы вернуть. Ну а, конечно, э, повторять названия запрещено. У нас и так с этим проблема. У нас 49 пар названий идентичных абсолютно уже есть. То есть с этим тоже нужно разбираться в разных районах города, повторяющиеся Родниковые, Бакулина и прочие, Донецких, э, другие названия, которые, конечно, нужно с этим тоже что-то делать, потому что это очень усложняет работу вообще служб жизни харьковчан. Вот, поэтому... А, помимо топонимической деятельности, есть ли в вашей компетенции, скажем так, единый дизайн э, табличек названий города? Скажем, э, то, что, чего Харьков долгое время был лишен, когда, проезжая по городу, ты не видишь ни номера, ни названия улицы. Ну, понятно, что жители и так знают, зачем писать, да? А, вот. а для гостей всегда это было непонятно. Есть такая у ну, это же вопрос уже, э, во-первых, ну, нету еще. указать да, городским нет, властям и так далее. Нет. Да, у нас пока нет таких. и прочим. Да. Кто должен этим заниматься? У меня вопрос такой очень интересный. А, вот что по поводу мемориальных таблиц и э, памятников, которые соответствуют, например, названию очень и тому подобное, или просто мемориальных табличек, которые находятся, например, в Иисусской, Пушкинской, Рыбовской, которые имеют отношение скажімо так, е, наскільки мені відомо в нашій робочій групі, в нашій топонімічній групі, е, це ну, не досліджувалося саме це питання, тобто більше акцент був саме на топоніміці. Е, ну, В подальшому, я думаю, треба буде проаналізувати цю ситуацію з меморіальними дошками, якщо вони підпадають під дію цього закону, відповідні пропозиції будуть надані до міської ради. Мені відомо, що є список, е, міська рада його е, підготувала, і в принципі фахівці, я не є фахівцем з оцих ось е, пам'ятних дошок і таке інше. Я тут не можу стверджувати, але фахівці кажуть, що він ну, повний, досить повний і в принципі відповідає дійсності, тому це буде розглядатися. Ми, ми принаймні зосередили свою увагу саме на лінійних міських об'єктах. Да, мы занимаемся тем, чем мы можем заниматься качественно. Если мы не можем заниматься этим достаточно профессионально по поводу там те же э, мемориальных, да, и ну, объектов различных визуальных, мы это даже вопрос не затрагиваем. Э, На, в Шатиловке есть улица, называется на Красного Летчика. Есть ли проблема в том, что он красный? Конечно. Конечно, есть. Мы даже сейчас скажем, какой у нас тут проект на красного летчика. Так. Червоного. А, червоного летчика. Червоного, да. Ну, да. справа в тому, що ну, червона, да, у нас багато суперечностей з приводу червоних топонімів, так званих, їх близько 40, якщо пам'ять на мафі Харкова сьогодні. Є просто червоні вулиці, є червона алея і таке інше. Тут нам на допомогу приходять архіви, які е, рішення, да, які збереглися рішення з приводу номінації тих чи інших об'єктів, де конкретно вказано, що червона армійська вулиця це є е, увічнення п'ятиріччя робітничо-селянської червоної армії 22-му році названо. Тобто немає відношення вона до визволення від вигнання нацистів. Е, те ж саме там червоні вулиці, таке інше. Тобто ну, вони стали фактично символічними, так само як пролетарська, е, це теж є символ е, комуністичний. Да, от по поводу вулиці Красного Летчика я сейчас подсмотрел. Значит, э, там паралельно йде улица Ленина. Вулиця Ленина, історичне названня Досекинская, названа в честь известного харьковского фотографа начала 20 века до Секина. Соответственно, мы, чтобы создать какой-то панемический дуэт, улицу Красного Летчика будем э, предлагать улицу Тимченко, названную в честь Иосифа Тимченко, значит, который родился в Харькове, но большинство своей жизни провел в Одессе. Этот человек известен тем, что он был одним из пионеров кинематографа и фактически изобрел один из вариантов кинопроектора еще немножко раньше даже, чем братья Люмьер, но просто его конструкция была не такой удачной, как то есть человек, как бы, что говорится, мирового уровня, мирового значения, да, и тоже наш в каком-то смысле земля. Спасибо. Чем вопросы? Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.